Bueno, hola a todos de nuevo, eh, bienvenidos nuevamente al curso de técnicas de creatividad, en este caso al módulo 5, en el que vamos a ver fundamentalmente el tema de los mapas mentales. Lo hemos titulado Hacer visibles los pensamientos, porque realmente es lo que vamos a hacer a través de esta técnica, pero lo podríamos haber titulado igualmente mapas mentales. Los mapas mentales eh, evidentemente nos sirven para hacer visibles los pensamientos, como os decía, ¿Pero por qué? ¿Por qué los utilizamos? Bueno, realmente los mapas mentales lo que vamos a hacer con ellos es dibujar en lugar de escribir, es decir, hacer una representación visual a través de imágenes, a través de conexiones y demás de diferentes ideas y conceptos, relacionándolos, buscando relaciones, esto va a ser importante, pero sobre todo porque el lenguaje nos impone ciertas limitaciones, el lenguaje está muy bien y tiene evidentemente eh, unos usos fantásticos, pero para ciertas cosas quizás se nos puede quedar corto. Y os voy a poner un par de ejemplos al respecto. El ejemplo que veis aquí más cerca de mí, eh, bueno, vamos a empezar por el ejemplo más lejano que ya lo hemos visto a lo largo del curso, y es un ejemplo de Darwin, en el cual lo que él trata de hacer en ese esquema, en ese dibujo que tenéis ahí arriba, es encontrar o sintetizar las relaciones entre las diferentes especies, lo que luego le llevó a postular la teoría de la evolución. Si os fijáis un poquito y sabéis un poco del tema, veréis que efectivamente parece que eso puede ser cómo las especies van diversificando y evolucionando. Por otro lado, en el esquema que tenemos aquí eh, más cerca de mí, lo que tenemos es una representación que hizo Albert Einstein sobre cómo entendía él la filosofía de la ciencia eh, y lo que le ocurría era que precisamente se sentía limitado por el lenguaje, aparte que su interlocutor no hablaba su mismo idioma, con lo cual tenía un problema añadido. Esto que veis aquí no son mapas mentales, pero son una buena introducción a los mismos, porque lo que estamos haciendo es evitar el lenguaje para expresar ciertas ideas o conceptos. Un mapa mental, fundamentalmente, es una herramienta que me permite mejorar mi creatividad a través de haciendo una representación visual de diferentes conceptos o diferentes ideas y relacionando mediante la representación de conceptos, ideas, pensamientos y demás, como decía, estableciendo relaciones entre los mismos, lo que va a ser fundamental desde el punto de vista de la creatividad. Esto que tenéis aquí, que os he pintado, es realmente un mapa mental, igual un poco, digamos, un poco básico, pero realmente es un mapa mental, porque si os fijáis, no estoy utilizando el texto de manera extensiva, sino lo que estoy haciendo es representar a través de imágenes, conceptos, ideas, esto que os quería comentar. los mapas mentales tienen, evidentemente, si no nos lo daríamos en el curso, diferentes ventajas, como pueden ser que reproducen la manera de funcionar del cerebro y esto hace que sean más fáciles de recordar. Está demostrado que tienen una función mnemotécnica y entonces si yo, por ejemplo, tomo apuntes de manera convencional, de manera secuencial, dale que te pego ahí a escribir a lo que está diciendo el profesor. Pero en vez de eso utilizo un mapa mental, el mapa mental lo voy a recordar mucho mejor. ¿De acuerdo? Es una de las grandes ventajas que tienen. Por otro lado, y es una ventaja también fundamental, permite descubrir conexiones entre diferentes conceptos. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, en investigación. Yo lo tengo clarísimo. Cuando yo estoy trabajando en investigación, empiezo a representar sobre lo que estoy trabajando, hago un mapa mental, que de hecho los hago, y de repente digo, anda, pero si este concepto puede estar relacionado con este, y quizás aplicando esta técnica en este tema podría sacar un nuevo resultado, una nueva publicación, un nuevo artículo o una nueva patente. Realmente el descubrir nuevas conexiones es una de las grandes potencias que tiene el tema de los mapas mentales. Por otro lado, permiten organizar temas complejos y también me ofrecen una visión global y a la vez detallada de un determinado tema, porque yo puedo estar viendo el mapa mental en su conjunto y luego ir a una zona específica y por lo tanto me va a permitir agrupar eh, ciertos conceptos de manera específica. Bueno, ¿cómo realizaríamos un mapa mental o un mind map como os he puesto ahí? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es decidir el tema central. Un mapa mental lo que tiene es un único tema central sobre el cual después vamos a ir sacando ideas eh, o conceptos secundarios. Entonces, elijo el tema central y en principio describo la idea central con muy pocas palabras, es con una palabra mejor que con dos. Y si puedo utilizar una imagen, mucho mejor también, porque luego lo voy a recordar mejor. Después de esto, lo que vamos a hacer es utilizar palabras, palabras e imágenes. Como os decía, las palabras es mejor utilizar una única palabra, porque no estamos tratando de utilizar el lenguaje de manera intensiva o extensiva, sino que tratamos de hacer es lo mínimo posible. Y luego vamos a utilizar imágenes, cada una sobre su línea asociada. Y esto es importante. Las palabras y las imágenes no tienen que ir distribuidas al azar, debajo o más a la derecha o más a la izquierda. Deben ir cada una situada encima de su línea correspondiente. Bien, seguidamente lo que hacemos es establecer asociaciones entre las ideas. ¿Y cómo las hacemos? Pues estando conectadas entre sí, a través de niveles y a través de líneas. Estas líneas, y es importante, es algo que podríais decir, bueno, a mí me parece un aspecto un poco más folclórico, artístico, pero es importante que tengan ese aspecto orgánico, que no sea una línea así sin más, sino que evidentemente si tengo tiempo, pues les dé un aspecto orgánico y un poco más trabajado, como el que podéis ver en este mapa mental de aquí. Hay que experimentar, es decir, bueno, está muy bien, yo os voy a dar una serie de reglas sobre cómo realizar un mapa mental, pero luego cada uno lo tiene que adaptar a su propio estilo. Uno será más artístico, uno será más, digamos, un poco más serio, utilizará menos colores o más colores o más imágenes, ¿vale? Pero aquí es muy importante experimentar y encontrar el estilo con el que te sientas cómodo. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo en el cual yo me sentiría absolutamente incapaz de hacer algo así porque, bueno, a mí el dibujo artístico no se me da, pero es un mapa mental sobre eh, la gestión del tiempo, realmente fantástico, pero bueno, es un estilo particular, no quiere decir que esto haya que copiarlo, que sea el estilo canónico a seguir. Seguidamente, la jerarquía del mapa mental, ya que tenemos una idea central, un único concepto central, tiene que ser jerárquica y radial. Es decir, vamos a tener diferentes conceptos que van a ir saliendo desde esa idea central. Conceptos que van a ser categorías secundarias, de las que luego podrán salir categorías terciarias y así sucesivamente en función de la complejidad que tengamos o que queramos darle al mapa mental. La clave del asunto, como os decía antes, también es luego buscar asociaciones entre esas diferentes ideas, ¿vale? De tal manera que yo tenga conceptos secundarios y que de repente diga, anda, mira, si este concepto puede estar relacionado con esto y esto me puede dar lugar a una nueva idea, ¿vale? Al fin y al cabo estamos hablando de creatividad y de generar nuevas ideas. Y algo muy importante, muy importante, es que tiene que ser divertido. Y me diréis, bueno, ¿por qué tiene que ser divertido un mapa mental necesariamente? Pues porque si es divertido, lo voy a recordar mejor. Es tan simple como eso. hemos dicho que una de las principales ventajas o funcionalidades de los mapas mentales es su función mnemotécnica, es que se recuerdan mejor, se recuerdan muy bien. Bueno, pues si yo me divierto haciéndolo, o si me divierto consultándolo, lo voy a recordar mejor. Esto es algo evidente. Y aquí os he puesto un ejemplo que a mí me gusta mucho, y es cómo representar mediante un mapa mental de manera muy sencilla la vida de un escritor, de un artista que todos seguro que habéis oído nombrar, quizás no hayáis leído alguna de sus obras, pero habéis eh, oído nombrar en algún momento. Bien es cierto que está en inglés, pero bueno, son palabras muy básicas, seguro que las conocéis. Y seguro que sabéis, no os lo voy a decir yo, sabéis sacar de qué personaje estamos hablando. ¿vale? Eh, tratarlo, darle un pensamiento, tratar de hacerlo, incluso dándole al pause del vídeo, porque bueno, seguro que sois capaces de hacerlo. Lo que os presento aquí es un mapa mental sobre cómo hacer un mapa mental que he realizado yo, eh, cogiendo como base algunos otros realizados en internet y utilizando un software al efecto, como veis, el Map que luego hablaremos sobre este tipo de herramientas software, ¿vale? que pueden ser interesantes, aunque como todo tienen sus pros y sus contras. Aquí tenéis otro mapa mental, este ya realizado por otra persona, sobre cómo hacer un mapa mental, también como veis tremendamente artístico, muy bonito y como os decía hay diferentes estilos, lo que tenemos que hacer luego es encontrar nuestro propio estilo, que nos sea cómodo hacerlo y que a la hora de estudiarlo y a la hora de realizarlo nos resulte cómodo. ¿Dónde reside el poder de los mapas mentales? Bueno, pues reside en la rapidez. Son muy rápidos de realizar porque no tengo que escribir 800.000 palabras, son sintéticos y en el momento que tengo cogida la dinámica son muy rápidos no solo de realizar, sino luego a la hora de consultarlos también. Tenemos la jerarquía y una categorización muy clara y muy visualmente definidos, con lo cual yo tengo muy claras cuáles son las ideas principales, las importantes, las secundarias, las terciarias. Y esto también es muy importante a la hora de organizar las ideas. En ello solo aparecen las ideas principales, con lo cual, las ideas principales son los importantes, por lo menos van a aparecer más remarcadas, con lo cual va a ser lo que va a tener más importancia y lo que yo voy a querer recordar con mayor eh, importancia. Por otro lado, símbolos, diagramas, imágenes van a ilustrar las diferentes ideas, no solo texto, lo que va a hacer que se potencie esa función mnemotécnica que os decía antes o esa función memorística, ¿vale? Yo luego los voy a recordar mejor. Y por último, los mapas mentales de manera instantánea yo tengo la imagen global de todo el tema que estoy tratando, pero voy a poder ir de manera instantánea a una zona específica que quiera consultar eh, de un aspecto determinado, de un tema que puede ser secundario o terciario dentro de mi mapa mental. Algo muy importante para finalizar ya este apartado es que los mapas mentales fomentan el pensamiento divergente, algo sobre lo que ya hemos mencionado en el transcurso de este curso, y que es algo muy importante dentro del contexto de la creatividad. ¿Por qué? Porque se adaptan a la manera de, eh, de trabajar del cerebro y el pensamiento divergente ya hemos dicho que es muy importante desde el punto de vista de la creatividad, de no tratar de encontrar siempre rápidamente la solución entre comillas, que nosotros podríamos pensar óptima, sino trabajarlo con un poquito más de, actitud. Bueno, con eso terminamos esta primera parte del módulo 5. En el siguiente módulo continuaremos hablando un poquito más en profundidad de los mapas mentales. Muchas gracias por vuestra atención.